მარგანეცის მოპოვება ადრეც იყო, რომ ღია კარიერული სისტემითაც ხდებოდა მოპოვება, მაგრამ ახლა უფრო ფართო მასშტაბები მიიღო ამან და რაც უფრო მეტ ზიანს აყენებს გარემოს და თვითონ მაცხოვრებლებისთვის რაც უფრო რთულია. აი, მაღაროებიდან მოპოვებული მარგანეცი ამდენ ზიანს არ აყენებს. მოსახლეობას და ის უფრო აცილებულია ეს დამტვერიანება. შეხედეთ რა ახლოს არის ესა მარგანეცის მოპოვება თვითონ საცხოვრებელ სახლებთან. ეს ყოველად დაუშვებელია. იქ უკვე იმ იმ სახლებში ცხოვრება არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ რომ იმ ხელა ზიანს აყენებს და აი მარგანეცის მოპოვებას ეწირება ჭიათურის მოსახლეობა. სასმელი წყლის პრობლემა დგას. სასმელი წყლის პრობლემა დგას ჭიათურაში ძალიან დიდი თული, იმიტომ რომ ესე მიწისქვეშა გამომუშავების შემდეგ მარგანეც როცა მოიპოვებან, იკარქება მიწისქვეშა წყლებიც. მიწაც მოუსავლიანი ხდება. მართალია ვამუშავებთ ბიძას და ვებრძვით, მაგრამ მოსავალი არ არ მოგდის და ამიტომ წირი მიწებია ჩვენთან ძალიან და იმის გამო, ამის გამო თავისთავად ცხოვრებაც გაუსაძლისი ხდება. პლუს ჯამთერების პრობლემები გვექნება, რომ დამტვერიანებას ვღებულობთ და აქ ცხოვრება ადამიანისთვის უკვე საშიში ხდება. სახელმწიფოს უნდა ვთხოვოთ, რომ ასე ასე გაგრძელება ჭიათურაში ცხოვრება, თუ ადამიანებმა აქ უნდა ვიარსებოთ, არაფრით არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. მე ხშირად მესმის ტელევიზიიდან სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები აღარებენ, რომ მათი პრიორიტეტი არის ადამიანი და ჩვენ კიდე თეატრულები ამას ვერ გძნობთ. იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოს მხარდაჭერა ნამდვილად არ იგრძნობა ჩვენს ქალაქში, რომ ჩვენი უფლებები ყოველდღე ირღვევა და ამაზე რეაგირება არ ხდება სახელმწიფოს მხრიდან.